Здесь какой-то странный ящик, который нужно удерживать. Я удерживаю. О, май год. Soul. И мама, мама. forte Que forte Meninos, que forte Meninos, que forte Ui, mamã, mamã. Que Ninguém meninos, que forte. Ui, mamã, mamã. Meninos, que forte. Ui, mamã, mamã. Que forte, olha, meninos, que forte. amo.